Astăzi este despre a aplana. Uh, în Dex este a face să dispară un conflict. M-a inspirat un post al unui uh, prieten bun de pe Facebook care întreba cum credeți voi că se poate aplana un conflict cel mai bine. Este un renumit uh, om de dezvoltare personală, nu vreau să-i dau nume, numai că Uh, pe, pe Facebook au comentat foarte mulți și îi dădeau metode de evitare a conflictului, nici de cum de aplanare, adică să faci să dispară conflictul. Oare în momentul în care tu vezi un om, poți să te prefaci că numai el lângă tine? Se simte prost omul respectiv, așa și cu conflictul. Dacă tu observi că el există, conflictul respectiv, și mă prefac că nu există și plec, uh, încep să zâmbesc, să-mi pun o mască, nu cred. Nu cred că se poate aplana un conflict în felul ăsta. Așa că a plana, a face să dispară un conflict, este pentru mine a mm, da piept în piept cu conflictul, a îl recunoaște, a zice da, tu existi, hai să vedem ce fac cu tine. Ciao!